Йо йо йо what's up? Тэгээд ам өнөөдөр штэ бүүнөрөө шөнийн 3 цагт грани тоглоцгоё. Би энийг ерөөсө туршиж үзэж байгаагүй. Гэтэ ер нь бол бас туршиж үзмээр санагдлаа. Би тэгээд ер нь өмнөхөн момороо залгсан байгаа. Тэгээд бас аимшигтай зүйл болсон. А харин одоо би шөнийн 3 цагт граныг тоглох гэж байна. За тэгээд юу ч гэсэн би одоо ингээд уцаа олно тэнэгсэн чинь тэгээд цэнийг ороогүй тэгээ одоо харин зэнгэлж чинь тэгээд юу ч гэсэн одоо яг харах юм бол заяо цаг харагдах нь би энэ одоо яг нь штэ 2.57 болж байна 2.57 яг өнөр одоо 2.59 гэхлээр грани илүү орцгоё та бүхэн харж байгаа хинт миний грани байна би зүйдээ саяхан татсан татсан ерөөс тоглоог байгаа. Гэтэ ер нь зарим хүүхдүүдийн утсаар зөндөө тоглож байсан. A few moments later. Тэгээд ер нь надад барыг залах. Оо залахад гинэ утсаар ярих нь би тэгээд аа ингээд юугаа brightness олон ингээ ихсгчгээр ингээд та бүхний галбат ингээ ерөөс юу харагдахгүй. Тийм учраас би ингээ жоох ингээ багсгаад тоглосон дээрх гэж үжин. Тий 259. 259 болчлаа. За грани л орцгоо. Би тань ёо ёо. Ерөөс татаад ерөөсөө ороогүй байгаа. За үнхээр аимшигтай дүр сардчихна. Ёо. Хамт сэрэлээ. За do you want shorts? Аа за хамаагүй хамаагүй. За юу ч гэсэн. Одоо бүр харцгаая. 2.59. За одоогөр бол яг 250 сулж ин заяо. Бүүнөр яг 3 тэгдэг гэг гранилиг ор плей гэдгээ дарцгаая. A few moments later. Зөв 3 цаг болчихсон шүү наха. 3 цаг. 3 нэг болчихсон байна. За бүүнөр граниг ол тоглоцгоо. Play. Оо юу гэнэ? Difficult normal. За darker extra lux music. Continue. Continue. За гранит тоглоцгоо манайхаа. та бүхэн сайн харагдаж байгаа болов уу? Инксэж байгаа тоглолт тэ та бүхэн харагдах бах. За, нэгдүгээр өдөртэй нэг. Тэгээ жирийн грани тоглож байгаас илүү яг 3 цаг тоглож байгаа гэдэг нь болохоор ер нь бас юу байдаг? Ихтэй бол яг доор маш айсан байна. Учир нь би өрөөндөө ганцаараа байна. А би ингээ одоо орондоогоор орч тийм ээ. Оо ий. Бихт яг ингэрээс яаж цутах тэр талаараа сайн ойлгох Юу? Юу? Энэ намайг алдчихлаа. Яна яна. Энэ зар сурталчилгаа юу вдэ те хажууд нь энэ аим шиг юм бүгөө хамаг юм аим шиг боц явж явах те. За 3 дахь өдөр андуу та. 3 цагт 3 дахь өдөр маш чухал өнөөдөр бас 3 дахь өдөр. Тийм учраас энэ өдөр бол бас энэ юу вэ? Граниан. Бичко. Оо, граниан. Пишимин хан. Оо, нята. Анда, мэ. Ё, ё. Чоо. За дөрөв дэх өдөр. Гурав дэх өдөр нэг тийм олигт юм болсонгүй. Бүүнөр одоо дөрөв дэх өдөр дээр явж байна. Би нэр шилээд шилээд өнөр үзсэн. Эндээс орж ирт юм грани. Хөө. Йоо, ёо нэтрат юм ёо. Яа юу юм. Хамаг шараас усгаач. Аа хамгийн сүүлч өдөр гинэ. За сүүлч өдөр гэж юм аа. Япи брэм мохос ирхэнтэй. цан юу? Юу нэг нэг болоод байна уу? Үе на карьер гэрээ. Караны. Караны ороод ирлээ. Юу? Хамгийн сүүлч өдөр. Юу зас би юм өгч нь. Яг хата. Хата нэг юм л яваад. Үгүй, тарилж үгүй. Оо. Багтааш нүчгөө. Би одоо яах? Шүй. Шүй. болов цаанаа. Йоо заац бичиж байгаа шүү. Заац тэгээд юу ч гэсэн 3 цагт грани тоглож үзлээ тэгээд тийм амир тийм яг бигт яг граник ер нь бол граник тоглох үүднээсээ биш яг нөгөө нэг юм талаасаа одоо юм яриг те нөгөө нэг яг зүгээр нөгөө өө ашгүй камер ороод ирлээ шүү. За тэгээд ер нь бол яг нөгөө нэг or to. Тэр өчтөөс Хөөе, саарсан уу? Саарсан уу? Харсан уу? Хөөе, юу вэ? Юу юу болоод байгаа би? Хөөе. Яа, энэ аав ээж хоёр баг сэрцэн баха би сая амар санарсантай л арай л тэмдэг чам дуу гаргачлаа.